Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Կարոչակեմ ինքնույն մի հատ փորձեք, հետո շարունակեք նայել այս վիդեոն։ Ուրեմն ինչ է ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որի անունը sum է, որը կընդունի մի զանգված եւ իր նպատակը գումարել բոլոր իր ներքին արժեքները եւ վերադարձնել արդյունքը։ Բայց դեռ մի հատ ցած բան խնդիր կա, որ զանգվածի մեջ կարող են լինել նաեւ ուրիշ զանգվածներ որի մեջ կարող են լինել ուրիշ զանգվածներ, որի մեջ կարող են լինել ուրիշ զանգվածներ եւ այդ բոլոր զանգվածների մեջ նաեւ կարող են լինեն թվեր, որը պետք է ամբողջովին գումարել իրար եւ ստանալ մեր պատասխանը։ Ինչպես կարելի է սա լուծել։ Հմ Դե նախ եւ առաջ եկեք parse վարիանտը լուծենք, թե ինչպես կարելի է մի զանգված, որը ընդհանրապես ունի թվեր, գումարել եւ ստանալ իր պատասխանը։ Եկեք այդքանը լուծել մի հատ։ Ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ function sum որը ընդունում է զանգված, եւ մենք պետք է ուրեմն իր արժեքները գումարել եւ վերադասնել։ Okay, գում շատ արժեքներից ստանալ մի արժեք, հա, շատ արժեքները գումարել եւ ստանալ 1։ Պես պետք է reduce։ Եկեք այդպես է անել։ Ուրեմն r.reduce um եւ դա վերադասնելու ենք իրականում return, հհ։ Եվ reduce-ը ինչ է ընդունում, ուրեմն մի հատ function եւ նախնական արժեքը, որը թող լինի 0 Okay։ Որը ուրեմն ստեղ ընդունում է ագրեգատորը եւ արժեքը։ Եվ ստեղ ինչ պետք է անենք։ Դե պետք է ուրեմն վերադառնանք ագրեգատորը պլյուս արժեք։ Այսինքն ինչ կստացվի, եթե մենք ուրեմն այս sum ֆունկցիան կանչենք ինչ որ մի սովորական զանգվածով, որի մեջ ընդհանրական թվեր, ասենք 5, 43 եւ 2, հա, Ուրեմն նախ եւ այլ այս 5-ը կգնա կմտնի այս agree match կգումարվի 0-ի հետ, հետո 43-ը 5-ի հետ, հետո 2-ը 48-ի հետ։ Հա, ու մենք կստանանք մեր պատասխանը։ Եկեք ուրեմն ստուգենք alert run անենք։ Ահա 50, ճիշտ է։ Okay, հիմա Իսկ հիմա մի հատ ուրիշ խնդիր, որը բավոր էս արժեքը լինի մի հատ ուրիշ զանգված։ Այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։ Դե այդ ժամանակ ինչ անենք։ Եկեք այդ զանգվածի գումարումը վերցնենք եւ այդ արժեքը ուրեմն ավելացնենք ստեղ։ Այսինքն ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք անենք այսպես. եթե array.isArray val, եթե այս val-ը իրոք զանգված է, ապա այդ ժամանակ մենք պետք է ուրեմն այդ զանգվածի բոլոր արժեքները գումարենք իրար, չէ՞։ Այսինքն val.reduce եւ ստեղ ուրեմն անենք agar plus սա վերադարձնենք արդյունքը, բոլոր ուրեմն անդամների գումարումը, այսինքն ստեղ կգրենք function, որը կսկսի ուրեմն 0-ով, հետո ստեղ կանենք ուրեմն agger եւ val եւ ստեղ ուրեմն կվերադառնանք agger plus val չէ եթե ճիշտ հասկա հիմա ուրեմն նշանակում է ստեղ կարելի է դնել մի հատ ուրիշ ներքին զանգված որը կունենա ասենք 3 եւ 4 եկեք ավելի բարձրացնենք այս թվերը 1 2 3 4 5 Okay. Այսինքն սա կլինի 8 պլյուս 11, 15, չէ՞, պետք է որ ստանանք 15։ Եկեք տեսնենք այսքանը կաշխատի, թե ոչ։ 15, ստացվեց, շատ լավ։ Բայց խնդիր կա ստեղ, բա որ այս արժեքը նաև լինի զանգված, ինչ ենք անելու։ Օ-օ, ուրեմն պետք է եւս մի հատ, ուրեմն if array.is array val անենք, Եվ օքեյ, հիմա այս ուրեմն զանգվածի բոլոր անդամները ուրեմն գումարենք իրար, կպցնենք, հետո դա գումարենք ագրի եւ վերադարձնենք այդ արդյունքը, չէ՞, այսինքն ուպ գնանք։ Ահա։ Այսինքն ստեղ պետք է վերադարձնել agr plus valda reduce um որը կընդունի մի հատ function որը էլի կսկսի 0-ով, սա կընդունի ուրեմն մի հատ agger եւ մի հատ val եւ այստեղ կվերադառնանք agger plus val, չէ՞։ Okay, սա այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարողանանք ցանկացած զանգվածի ներքին զանգվածի ներքին զանգվածը գումարել իրար։ Բայց բա որ այդ զանգվածն էլ ունենա իր մեջ ներքին զանգված։ <gasps> Կրկնենք այս ամեն ինչը։ Չէ։ Ու երևի արդեն նկատել եք, որ մենք անընդհատ գրում ենք նույն կոդը, անընդհատ IS կոդը, այս ոնց ասեմ, ուրա, այս reduce-ի կոդը, հա, այս ամեն ինչը, իսկ հակառ IS մասը։ Մենք անընդհատ ոնց որ կրկնում ենք, անում ենք reduce, եթե զանգված է, sense անենք, եթե ոչ sense անենք, հետո տտտտ ու անընդհատ ոնց որ կոդը կրկնում ենք։ Բայց ինչու, եթե մենք արդեն ունենք ֆունկցիա, որի մեջ այդ տիպիսի կոդ կա։ Եկեք անենք մի հատ շատ ավելի խելացի եւ խորամանկ բան, քանց թե այս ամեն ինչը անել, եկեք ընդհանրապես այդտեղ վերադասնենք return agger plus sum val Ու, այս ինչ ստացվեց ստեղ, հելի մի հատ եկեք ուշադիր նայեք, ուրեմն նայեք, ինչ է ստացվում, որ այս զանգվածի բոլոր անդամներով մենք պտտվում ենք, եթե որև է հա- հա- արժեք պենք ստանանք, որը զանգված է, մենք իր իր ներքին բոլոր արժեքների գումարը պետք է ստանանք, չէ՞։ Որպեսզի դա ստանանք, մենք կանչում ենք sum։ Sum-ը որոշում է այդ զանգվածի գումարումը եւ մենք այդ գումարումը ընդհանրապես կպցնում ենք եղած գումարման մեր ագրեգատորի եւ վերադարձնում ենք։ Եթե զանգված չի, հենց այդ արժեքն են գումարում մեր ագրեգատորի եւ վերադարձնում արդյունքը։ Եվ ինչ է ստացվում, որ այս քանի որ անընդհատ ինքը լիմիտ չունի, էլի, անընդհատ հենց զանգվածա տեսնում մտնում է մեջա։ Եթե այդ զանգվածի մեջ զանգվածա մեջ տեսնում, մտնում է մեջը։ Եթե այդ զանգվածի զանգվածի մեջ է մտնում, մտնում է մեջը։ Ու այդպես անընդհատ կարևոր չի ինչքան զանգված կա զանգվածի մեջ, ինքը անընդհատ ուղղակի կպտտվի, կպտտվի, կհաշվարկի բոլոր իրանց ուրեմն գումարումները եւ հետ կգտտտտ ու ամբողջը մենք կստանանք ամենավերջում։ Այսինքն, եթե մենք անենք այսպեսի մի հատ հարց, մի րոպե։ Ահա։ Ստեղ նայեք ինչ կա, ստեղ կա մի հատ զանգված, որի մեջ կան թիվ, թիվ, հետո մի հատ ուրիշ զանգված, հետո մի հատ ուրիշ զանգված, որի մեջ կա մի հատ ուրիշ զանգված, հետո էլի թիվ, հետո էլի թվեր դրսի զանգվածների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կապ չունի ինչքան զանգված ու ինչ խորությամբ է պետք հավաքել, այս մեր ֆունկցիան կհաշվարկի եւ կստանա ճիշտ արդյունքը։ Եկեք ստուգենք։ Ուրեմն մենք պետք է 110 տեղ, տեսնենք, աշխատում է 110։ Վալա։ voilà. Այսինքն, որպեսի մենք անընդհատ չստուգենք, օ, եթե զանգված է, պետք է իր սամը հաշվարկենք եւ նորից կրկնենք այս ամբողջ reduce-ը իր մեջ, դա անիմաստ է։ Մենք արդեն ունենք ֆունկցիա, որը գիտի հաշվարկել զանգվածի գումարումը։ Դենց որ եթե մենք հանդիպում ենք զանգված, մենք ընդհանրապես կանչում ենք այդ ֆունկցիային, որպեսզի հենց այդ գործողությունը անի մեզ համար։ Ոչ թե կրկնենք այդ կոդը, անընդհատ գրենք, գրենք, գրենք, գրենք, բայց միշտ եթե մեկ ինքնուրույն գրենք, կհասնենք ինչ որ մի չափի, չէ, ինչ որ խորությանը որը եթե մեզ տրվի մի հատ զանգված, որի մեջ կա զանգված, որի մեջ կա զանգված, որի մեջ կա զանգված, տտտտտ ավելի շատ քանց թե մեր մեր կոդը, մեր կոդը չի աշխատի էլ։ Իսկ sense կապ չունի, կարող է 25-ած զանգված իրար մեջ լինի, այս կոդը ճիշտ կաշխատի, okay։ Recursion-ը այս րանով է շատ հետաքրքիր, որ ինքը հնարավորություն է տալիս, որ ինչ որ մի լուծում դուք կարողանաք նորից օգտագործել ինքն իր մեջ, okay? Սա մանավանդ շատ է օգտագործվում, երբ որ մենք աշխատում ենք ծառերի հետ, հա, երբ որ ինչ որ ծառը պետք է սենց քայլենք։ Այդ տենց թեմաների մասին խոսանք ապագայում, բայց հույսով եմ գոնե այսքանը բարձր, եթե ոչ կարաչակեմ debugger-ով քայլեք իր մեջ, եւ ուսումնասիրեք, կարծում եմ կլինի բավականին բարձր։ Շատ շնորհակալություն, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ